La barbacoa, bueno, és una pel·lícula que, que farem allà, als cinemes Alexandra. Bueno, l'hem fet, no l'hem fet allà, la, la projectarem allà als cinemes Alexandra el dia 21 de desembre, a Barcelona i a Madrid, a Barcelona, a Barcelona aquí als Alexandra, a Madrid al Pequeño Cine Studio, que està al carrer Magallanes, i potser també la Cinemateca, a, eh, com a anècdota és la, la Sala Matadero, i és una, és una pel·lícula de contingut vegetarià i animalista que s'ha trigat, hem, hem trigat a desenvolupar-la ben bé doncs, quasi dos anys i mig. Hem tingut traves i ha sigut complicadet. Però bueno, estem molt, jo n'estic molt content i som molt exigent, és dir, quan, quan faig alguna cosa, mmm, si no em queda bé, em, em mortifico, em, no? no m'amago. I ara no m'amago, eh? per això estic aquí amb vosaltres, perquè ha quedat molt bé i us recomano que l'aneu a veure, perquè no deixa ningú diferent. Bueno, una vegada ja l'hem acabat, ja està en les vostres mans. Ara ja és la divulgació que corri. De fet, l'altre dia doncs, ja una, la Unió Vegetariana doncs, de Suïssa ja l'ha penjat amb, eh, a la, a la seva web, i bueno, ja és qüestió de que corri, eh? Sobretot que vagi parada per lo que és la... Jo crec que tot és... Tot parteix de l'educació. El més important és l'educació. I doncs, com l'educació no està equivocada del tot, doncs intentar que, sobretot per, per, pels instituts, és una, una, la barbacoa d'anar a parar als instituts que l'agafin didàcticament i la facin servir bueno, la indignació l'està veient el que podem estar veient ara quan, quan he anat al, a prendre un cafè, a veure aquesta actitud inconscient que té tota la societat de, de la realitat de, de lo que és tot el consum de, de l'alimentació, que és una alimentació doncs, equivocada, que ens ve per una tradició, és aquest inconscient col·lectiu que no sap com, com, com li van a parar les coses perquè ja li venen donades, ja li venen per tradició, bueno, les tradicions s'acaben quan doncs, quan s'acaben, no? i hem de lluitar, no mirar de ser diferents individualment, individualment, hem d'intentar que col·lectivament fer un canvi, i aquest canvi l'hem de fer amb l'alimentació. Eh, chaval, és es que estàs tan fort i tan majo? Porque mi mamá me hace unos bocates de Frankfurt, así de grandes. Mamá, da salchichas son las de los cerditos. ¡Qué bien, qué bien! Salchichas de Frankfurt, la barbacoa. ¿Las de los cerditos? <laughs> que te he preparado. Salchichas de Frankfurt. Las de los cerditos que te gustan a ti. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, home, perquè la, la part de ficció va molt bé per, per, per l'espectador que, la, que, que està veient la pel·lícula s'identifiqui amb certes coses no, no amb l'idioma, sinó amb els gestos, amb els gestos socials, de que ja tinc la nevera plena, de que, de que, què m'has de, pues vamos a comer un, un jamón, pues vamos a... És a dir, eh, eh, aquesta, aquesta, aquesta satisfacció que es busca amb els petits plaers, amb els plaers mundans, que és tan, tan, tan lleig i tan, tan horrorós, que allà, bueno, ja col·loco la gent col·loco la gent de... Bueno, les barbacoes, jo mai n'he fet de barbacoes, eh? eh vaig tenir que fer un màster de barbacoes, és, hi ha llocs, si s'ha d'estar als ajuntaments, sé que hi ha llocs que fan perquè la gent faci barbacoes, no? I les barbacoes sempre les fan de carn. De fet, jo tinc dos gossos, la Lars i la Daisy, i la Daisy, que és una mestissa, quan els diumenges fan barbacoa borda molt, s'enfada, perquè és vegetariana. Sí, sí, i la tia rebota molt i borda, borda, borda, borda, s'excita, s'excita molt, la barbacoa, sí. La part de documental era de calaix, es tenia que fer. Clar, estaríem fent un documental de 8, de 15, de 20 hores, de 60. Ha sigut molt difícil, en 82 minuts, mm, tenir-ho tot condensat. Però la, la part de documental és una part que s'agafen tres pilars, la d'un biòleg i la de dos animalistes, un animalista més volcat de cara a lo que és l'ús i a, a l'abús animal, sobretot el, bueno, és molt difícil fer el, el pas de, de deixar de, de consumir mm, productes càrnics i, i peix per passar una postura vegetariana. I, doncs, bueno, hi, ha, hi ha una associació, que és l'Associació Nacional per a la Defensa Animal, ANDA, que està a Madrid, que la du l'Alberto Díaz, i l'Alberto Díaz en aquest cas està sempre lluitant, a vegades ens el podem trobar a l'autopista P7, ve de Madrid aquí, controlant camions, camions que baixen d'Alemanya a Càdiz, carregats de porcs, i que en més d'haver-hi 180 porcs, doncs en porti 120, i que es compleixin les normatives, que el camió en faci les parades, etc. En el cas de, del punt de vista animalista, ja és un punt molt més ètic, en aquest cas han tingut la col·laboració de, de Leonardo Anselmi, de l'ONG Libera, i aquí ja, clar, ja, ja s'endinsa més dins del que és la, el biocentrisme el, i i a aquest antropocentrisme tan bèstia de que l'home està per sobre de tot i per davant de tot. Sí, vam entrevistar a l'Antoni de l'Ofeu del, del Bisbat de Terrassa, que hauríeu, com veieu a la pel·lícula, és molt interessant tot el seu punt de vista, perquè diu que és, és, és incoherente, que si jo tuviera de coger un cuchillo eh, con la mano y matar ese animal no podría, pero en cambio pues doncs, me lo como. És molt fantàstic la seva postura. I després el, el Fernando Pascual, que és el president de Socarne. Socarne és l'empresa que aglutina les principals eh, empreses productores de carn d'Espanya, no cal dir noms. A Vic hi ha molts, moltes empreses que es dediquen al porc i aquest senyor el a entrevistar, sí, que és molt, molt, és molt, és, és molt pintoresc, us ho recomano molt, aquest tros del documental, rius i tot de lo patètic que és tot. Sí, sí. és que, és que, és que, és que, és que tens els mateixos drets que tu i que jo, és que és acollonant. Ja no, ja no... Que vols que et contesti si tens els mateixos drets? No? Sí. És, és que és molt bèstia, no? A la gent se'ls fot, la gent se'ls menja, doncs... A mi ja m'ho volgut, jo no miro de canviar ningú. Jo ara els hi han fet la pel·lícula i els hi anem fent coses, saps? Llavors que s'ho mirin, que critiquin i que però som, som absolutament iguals. Vull dir, és que compte que qualsevol ser viu, aquí vivim en una, en una societat absolutament antropocèntrica, és a dir, que, que, que, que, que, que cada vegada a mi em molesta més, i jo no sé on, on podria ja anar a viure, és a dir, tot el que veia ara és un xassis, jo no, ja sé que tinc una cara estranya i vaig amb un abric molt, molt així, molt seriós, però vull dir que no aguanto això d'aquí, no aguanto perquè és aquesta pressió social que és, que és, que és, que és una gran mentida, és una, és, és, és una gran mentida. Doncs cada dia em sento més a gust al costat d'animals no humans, i no per la seva simplicitat, sinó per la seva espontanietat, per la seva veritat, porta la veritat dins. Clar, l'humà pensa molt, i el que pensar tant mmm, té coses molt dolentes. De tot mesos, hem trigat mesos per poder entrar a les, a les presons. Eh, fa poc una firma em va enviar un, un burofax eh, d'un gabinet d'abogats de Madrid, això va ser la, setmana, la, la darrera setmana, perquè no els hi va agradar gens una cosa que he posat, ja l'he retirado, ja l'he retirado, se lo dije en español, ya la he retirado, esta cosa que no nos gustava, etc. Sí, tinc problemilles, sí, sí. Però bueno, ja és divertit, eh? Si no, no, no hi ha salsa. Clar, clar. hi havia gent que s'anava de la sala. Li tocava la fibra, no? Li tocava la fibra. Eh? Sí, però no, no, no, no els hi toca la... No els hi toca la... Hi, hi ha gent que fa el canvi a ser vegà o vegetarià amb 80 anys, amb 70, no... Pots fer el canvi quan vulguis, no... no en canvi no els hi toca la fibra quan, quan, quan s'estan menjant carn o peix, això no, és que no els hi toca gens la fibra, saps? bueno, hi ha productores ara per ara que pagarien per entrar a, a, a, a emetre el dia 21 i, no, i no, nosaltres hem entrat. Però hem entrat per aquest punt que té la vida de bogeria pel senyor Lluís Valentí, que és el distribuïdor de Versus Films, de, Val de Valentí Films, que amb ell hi ha cregut des del primer dia amb la pel·lícula i la vol estrenar, sí, sí. Ha, diguem que hi ha dos tipus d'omnívor, no? l'omnívor respectuós i l'omnívor que no respectuós. Clar, si trobes un omnívor no respectuós, que és propietari d'una distribuïdora de cine, o d'una productora, o d'unes sales d'exhibició, ja és el pitjor. Allò és, ja és pornografia pura, ja t'estan matxacant per tots els costats. Però bueno, la pel·lícula 21 està aquí, ens ho passarem molt bé. Per tots els públics. Mira, jo el, el primer dia que vaig tornar d'un rodatge d'un escorxador li vaig posar al meu fill, que en aquell moment tenia 12 anys. No va haver cap problema. Va veure totes les imatges. No, vull dir, no està, no està veient com li obren la cella amb el Cristiano Ronaldo traient sang i a millor si és del Barça se n'alegra. Pues, si veu un xai que li tallen el coll, que ho vegi, no? És un, és un animal, un animal i un altre animal o on veu la guerra de Síria. Hi ha, hi ha molta hipocresia. Hi ha una hipocresia bestial. Aquesta violència. Clar, és tot... És, tot, és a dir, tu ara agafes l'AVE i te'n vas a Madrid, o agafes l'autobús, o te'n vas a València, on sigui, i surts de, les, de totes les àrees metropolitanes i veus que ens hem sortint de l'àrea metropolitana i de cop i volta estem entrant fins a, fins a l'arribar a una altra metropolitana, veus camps d'extermini. Aquests camps d'extermini és són unes granges fetes normalment amb caliblocs i amb totxos, unes, uns llocs estranys, i a dins hi ha certs vius, sembla mentida, hòstia, aquí, aquí hi ha un pollastres, aquí hi ha un porcs, que els alimenten, saps, els hi van calçant alimentació de més transgènica i de tot, els alimenten de més de la pitjor manera, els tenen zombis i tancats allà, i doncs d'allà els trasladen a uns centres d'aniquilament massiu, que són escorxadors. A Vinyó tenim un escorxador que fa 6.000 porcs, 6.000 porcs diaris, ells estan a la mar de contents, que llavors llegar als 10.000, saps què et vull dir? I això només, tu agafes la P7 aquí a l'autopista i et vas movent a la M30 a Madrid i ja a la nit saps que és quan els trasladen, saps? Que l'animal no està tan nerviós, ja vas veient els camions de la mort, el xòfer allà que diu «Oi, com algo me tinc que ganar la vida, jo». I va portant els animals, i ens veus els ulls dels animals a les parades d'estació de, de servei no? de les vedelles, que les vedelles són com nens de, com nens de sis mesos d'un any, no? És tot molt dantesc, és tot com molt bèstia. Clar, anar per aquests camins Hòstia, que no ho veu la gent, això. Jo, tu, tu ara vas a un veterinari i dius, miri, mm, és que mi mujer s'ha quedat, la meva dona s'ha quedat embarassada i el gos ens molesta, que per 100 euros no te'l no? te mata. No hi ha cap problema. Tot va així, tot va com no ha d'anar.